Barcelona ha estat durant la seva història una ciutat d'acollida i avui més del 15% dels seus habitants han vingut de fora. És com un monstre que s'empassa gent d'arreu del món i els retorna convertits en catalans. Aquí a Catalunya tenim una peculiaritat, evidentment, i és que és un país en què la migració és part integrant del sistema de reproducció que ha tingut aquest país. Encara que la població ha crescut, tant gràcies als naixements com als immigrants, el procés és complex. L'adaptació és tan difícil pels de fora com per als autòctons. Jo diria que una de les coses més prioritàries és facilitar els processos d'integració. Aquest és l'objectiu de Migra Studium, un espai dedicat a la immigració. Va néixer fa cinc anys al cor del barri gòtic, un dels barris amb més immigrants de Barcelona. Mm, doncs aquests últims 10 anys ha estat eh, molt significativa no? la població immigrant al nostre país. I per tant, eh, des de la Companyia de Jesús vam veure la importància de que pogués haver una obra específica de la Companyia de Jesús que treballés doncs, aquest fenomen. Migrastudium va començar com un centre d'estudis per reflexionar sobre la immigració i ajudar a comprendre-la amb xerrades, cursos i articles. Ben aviat es va aprofitar tot aquest bagatge per posar en marxa diversos projectes socioeducatius per a immigrants. Aquesta doble activitat converteix Migrastudium en una institució única. Mm, val la pena estar, estar, tenir aquesta visió una mica ubicada del fenomen, que és força complex, enriquir-se de coneixements que ja estan que, que s'han fet i després fer el pont de connexió entre el que és des del que s'ha estudiat els que estan en contacte amb els immigrants, però també des del contacte cap, a, cap als estudis. Bien, bien, bien. El primer pas per integrar-se a la societat catalana és conèixer les llengües que s'hi parlen i la seva cultura. A Migrastudium, les classes de català, castellà i informàtica tenen un enfocament social. És un espai també on diem d'acollida, per què? Perquè, com nosaltres diem moltes vegades, no és només una acadèmia d'idiomes on la gent ve a aprendre eh, una llengua, sinó també on intentem d'alguna manera satisfer la, amb unes altres necessitats de, que les persones puguin tenir. Els alumnes hi troben ajuda quan necessiten un sostre, una feina o menjar, però sobretot, a Migra Studium, comencen a realitzar els seus somnis. Oh, yo quiero mm, estudiar médico de cirujano, a mí me gusta mucho. Ah, Porque yo quiero trabajo en Barcelona y yo necesito hablar castellano. Migrastudium també acull els fills dels immigrants. A l'Espai Somi, cada tarda, un equip de voluntaris ajuden els nens i nenes a aprendre català i a fer els deures. El seu progrés és molt ràpid i és fàcil de donar-se de que són feliços. Per, perquè aprenem moltes coses i, i també juguem una soneta principi doncs, ens trobem que són nens eh, doncs això que estan molt sols, molt apartats, que necessiten molt l'acompanyament d'un adult, eh, que estiguin molt pendents per ell, d'ells, i després, doncs, clar, vas veient com ells mateixos ja van establint xarxes, el fet de poder-se comunicar pues, doncs, obre moltes portes. No? I llavors veus que, que això, que nens de diferents països, pues doncs que el seu, la seva llengua comuna és el català. No? Per mi, eh, on ens juguem més és amb els fills dels immigrants. O sigui, les persones estan disposades a fer esforços durs perquè els seus fills tinguin endavant, arribin a una situació millor de la que ells han estat, etc. Si això s'aconsegueix, podríem dir que el procés migratori ha reeixit. I això és possible. Aprenc a parlar, a escriure, aprenc a fer de tot, jugar... Si els nens se senten atesos efectivament, emocionalment, compresos, Eh, jo crec que això senta les bases de que l'aprenentatge es produeixi de manera positiva i es visqui bé. I, i el fet de sentir-se efectivament recolzats aquí, en un país nou, en un lloc nou, jo crec que també els ajuda a sentir-se acollits i a sentir-se a gust en, el, en la societat on han vingut a viure. No? I les inversions que es poden fer ara per <clears throat> afavorir això són poca cosa comparat amb el benefici que s'obté. I, en canvi, el que ara es podria perdre si aquesta gent no, no troba després unes condicions, no es preparen per, per trobar unes condicions, seria, seria molt, molt dolent. O sigui, molt dolent en el sentit de frustració personal i, evidentment, de conflictivitat. Un cop més? Mira, ara ha ido bajando. Ha bajado, ¿no? Migrastudium també ofereix formació laboral a aquells nouvinguts que no en poden aconseguir en cap altre lloc. La Fundación de Migra Stadium tiene muchas ventajas para ofrecer a los inmigrantes que, no, que necesitan ayuda para encontrar trabajo. Aquestes persones venen a guanyar-se la vida. Per tant, eh, volen tenir ells possibilitats de buscar un lloc de treball amb peonatges i fos possible doncs, podrien trobar, però és molt difícil perquè no tenen papers. Si tenen algun tipus de capacitació, sempre és més fàcil. I això és el que intentem, o sigui, no donar el peix, sinó ensenyar-los a pescar. Esto nos ayuda adelante en el futuro para encontrar trabajo y para el mundo, la integración también laboral, eso. És una cosa que intentem practicar la confiança entre uns i altres, la sinceritat, la honestedat, que si deixes una cosa segur que no s'ha de perdre, no sé, la puntualitat, com, eh, que és una cosa important perquè els que venen puntuals no s'han de fastidiar i després quan vagin a buscar feina, si arribes tard t'enviaran a rodar i ja està. Les excursions són activitats perquè els nouvinguts coneguin el país però també són oportunitats de relació entre els d'aquí i els de fora. Aquest és un altre objectiu de Migra Studium, que es complementa amb altres activitats. És a dir, a través dels nostres cursos, dels nostres seminaris, puguem sensibilitzar la població que la Barcelona d'avui, la Catalunya d'avui, ja no té gaire a veure amb la Barcelona o la Catalunya de fa 10 anys enrere. Bé, aquí eh, el que intentem fer és crear ponts entre els cristians i els musulmans, entre els occidentals i, el, i els àrabs, de manera que intentem apropar l'islam eh, als catalans, eh, autòctons, i també intentem doncs, que els musulmans immigrants també comprenguin les tradicions que existeixen eh, en aquest país. L'objectiu de tot això és aconseguir una societat cohesionada, a la que hi hagi respecte i coneixement entre religions, més enllà dels tòpics. Intentar-los presentar un islam eh, diferent al que apareix en els mitjans de comunicació. És un islam eh, que és capaç d'obrir-se a la modernitat, un islam que és capaç de viure en Occident i que és capaç doncs, de, de ser aquí a Catalunya mmm, doncs, eh, ser present doncs, al costat de, de les altres religions.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 Vale. I ara, la silla, la mesa i el quaderno. El més important d'aquest espai seria la, serien les persones, les persones que venen aquí, aquí, els alumnes i voluntaris, no? els alumnes perquè nosaltres aprenem molt d'ells i ells també espero que aprenguin de nosaltres i dels voluntaris, sobretot, també perquè són les persones que fan possible aquest espai. Migrastudio és també una gran oportunitat per a fer voluntariat, per la gent que estima l'altra gent, per als que desitgen comprendre i tractar amb altres cultures. A mi m'agrada molt Eh, i, bueno, a més és molt interessant perquè parles amb ells i t'expliquen coses del, del seu país o la seva religió i, i clar, és conèixer una altra cultura i estar al costat de casa i a més ajudant. Sí, bueno, per mi és molt satisfactòria aquesta acció. Que això té una, una qualitat també en l'acollida que fem i que, i que els mateixos alumnes reconeixen, no? Ah, a mí me gusta mucho porque uh, todos profesores muy buenos y uh, a mí me gusta eh, enseño uh, todos los secretos del idioma. La integració dels immigrants és un procés complex i que demana esforç. Però quan s'intenta, l'experiència de Migra Studium demostra que els resultats són molt bons. Ahora estoy viviendo aquí. Eh, siento yo siento aquí una, como te ha dicho, una pieza de esta sociedad, entonces de momento no, no, no pensaré a volver a Marruecos perquè jo crec que Catalunya té unes possibilitats de comprensió del fenomen i no, solo, no solament possibilitats, jo diria que per al que ha sigut la quantitat de gent que ha vingut, déu nhi com anat. Com hem anat. Tu i jo vivim junts, és el destí. Que tu i jo estiguem junts, és el destí. Que sempre estem units. consentida y yo voy sentirta es a meva promessa e a meu amor consentirma y yo voy sentirta es a meva promessa e a meu